असलकम मेरा नाम है मोहम्मद दानिश आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने इंटरनेट की परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं इसमें इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने ये अपने इंटरनेट कनेक्शन वाले आइकन में क्लिक करना है राइट क्लिक करना है और ओपन नेटवर्क एंड शेयर सेंटेक्स में चला जाना है उसके बाद यहाँ पे चेंज अडेप्टर सेटिंग में आना है आप लोगों ने इसके बाद जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा आपने उस पर राइट क्लिक करना है और उसके ऊपर वोडेस में चले जाना है उसके ऊपर में जाने के बाद आपने ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन को यानी कि आई पी वी फोर इस पर क्लिक करना है इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है उसके बाद यहाँ पर use the following D N S server इधर आपने सर्वर का डी एन एस देना है two zero eight six seven two two two and two two two ये प्रीफेड एस सर्वर इस पर आपने देना है इसके बाद आपने अल्टरनेट एस सर्वर देना है two zero eight six seven two two zero two two zero इसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे तो आपके अब इंटरनेट की जो स्पीड है वो इन ज़रूर परफॉर्मेंस करेगी यानी कि इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी मसलन तो आप अपनी ब्राउजिंग करते हैं तो वो फास्ट ब्राउजिंग करेगा तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी और भी वीडियो देख सकें थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़